نعرف ايه تهمتنا قعدنا فوق تدوير فوق ال 12 ساعه فننده على امين الشرطه نقول له جيب رئيس المباحث او اي حد مامور عن الاسم نساله مفيش لدرجه ما قررنا ان احنا نهتف جوه الاسم علشان نعرف ايه القصه ماشيه ازاي فهتفنا احنا والناس التانيه اللي موجوده عليهم في الزنزانه التانيه لحد ما رئيس المباحث نزل لنا وبيكلمنا بالراحه وبالذوق كل ده علشان هدفنا يعني احنا لو ما عملناش اي حاجه تانية ولا كان هيعبرنا ولا كان حتى ممكن حتى لو النيابه لك احنا هيسيبنا <laughs> بس آه حاول حاولنا نجيب نديله فلوس يجيب لنا اكل مش عارف ايه طبعا بعد آه، محاولات عطانا الاكل بالعافيه آه بس آه بعديها على الساعه انا مش فاكر برضو الساعه كام لان ما كانش معانا اي يعني هو اخدوا الساعات اخدوا التليفون اخدوا كل حاجه تديك ايحاء بالوقت فاحنا يعني كنا بنعرف الوقت مثلا بالاداه على بعد اذان العشاء تقريبا آه، ركبنا العربيه ورحنا على